подожди лишь минуту Мельком мы по подожди лишь минуту Подожди лишь минуту В сердце стужа, подожди лишь минуту Что было сегодня пришло Не могу дышать, не могу дышать Мои мысли, что все решено Yo. <laughs>